Mi nombre es Rodrigo Castro Golpe, tengo 32 años y soy productor agroecológico. Tengo una granja en el partido de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. En mi granja yo crío gallinas pastoriles, gallinas ponedoras, que una parte de alimentación se las doy en maíz. Y bueno, estoy queriendo producir maíz agroecológico y se me complica conseguir un maíz que haya sido eh, criado, producido en un suelo sano, donde no se le haya aplicado agrotóxicos y que aparte no cuente con la tecnología resistente al glifosato. El mercado me ofrece una semilla que es igual para cualquier zona, para cualquier tipo de suelo y no me ofrece el tipo de semilla que yo estoy buscando. Estoy buscando una semilla que esté acriollado al suelo y al clima de la zona y que aparte que haya sido eh, producido en un suelo sano sin agrotóxicos. BioLeft me ayuda porque me permite poder acceder a esta semilla a través de contactar otros productores que hayan eh, producido esta, esta semilla. Toda buena agricultura, toda buena agroecología necesita arrancar desde una semilla que sea sana y que haya sido eh, cultivada que haya surgido de un suelo sano también. Bueno, cuando escuché BioLeft me pareció muy interesante el proyecto. Me pareció, me, atrajo específicamente el hecho de que hay por detrás esta idea de que la semilla no, es un bien privado, sino que la semilla es un bien público al que, al que todos podemos ser parte eh, y, mejorar y, formar parte de la semilla que se está produciendo y me atrajo mucho esta, esta idea que hay por detrás y me pareció bueno que como productor eh, poder eh, llevar esta idea a la práctica y hacer las primeras pruebas de la semilla, pero también de la, de la herramienta que usa Violet.